¡Funcionó! ¡El viaje en el tiempo! ¿Qué? ¿Esta es mi pieza en el futuro? ¡Sal de ahí! ¿Qué significa esto? ¿Eres mi imaginación? ¿Tú? ¿Tú eres mi yo del futuro? ¿Qué me hicieron? Es peor de lo que imaginaba. Soy muy feo. No es justo. Esto se siente tan real. ¿Feo? ¿Yo? Sí, tenéis razón. Pero uno cambia. Y la vida es dura. ¡Has deshonrado mi memoria! ¡Basta! Esto no debería ser posible. El héroe nunca puede visitar a su yo del pasado o del futuro. Es una paradoja. ¡Una paradoja temporal! ¡Estás mintiendo, sapo